войне вороном Выезжал партизан Эй, сабля в устрое с нем Две гранаты нога Он коня придержал Потянулся рукой Эй, эй, конь ретивый заржал Белозей на замок, крепко жались на миг. Эй, до свидания, сынок, ему молвил старик. сам бы пошел, кровь не греет меня. Э -э -э, саблево строение, нет второго коня. Обо мне нет уже как-нибудь проживем Эй, полосми не коржи Как-нибудь уберем молода С фуражкой махнул Эй, помчался туда Отколь слышен был гул а На коне вороной партизан Эй, сабля острая с нем Две гранаты